لمدة شهر اثنين طيب اعتقد ان احنا كده ميعادنا الساعة 12 اهوت 12 بتوقيت كاليفورنيا يعني الساعة 9 مساء بتوقيت مصر آه، برحب بحضراتكم جميعا على آه، جروب آه، إدارة المشروعات بي ام بي واي واخ العزيز مهندس اسلام مرحبا بك اخ عمر في فيرجينيا نحن قريبين من حضرتك وان شاء الله ديت المحاضرة رقم ثلاثة آه، على برنامج ال Primavera اللي احنا بنحاول بنحاول نقدمه على الجروب المحترمين هنا آه، باللغه العربيه ولكن طبعا لسه مقدمين على صفحه اخرى بتاعه ال project management محاضره في advanced باللغه الانجليزيه والمحاضرات كلها موجوده بعد ما نخلص المحاضره بتلاقيها موجوده على الفيسبوك على الجروب او تلاقيها موجوده على قناتنا Learn Project Management او في اي مكان هتلاقيها موجوده ان شاء الله بنحاول نكثف في ال weekend ان احنا نضيف المحاضرات او نضيف الكتب أو نحط بعض الحاجات للاستفادة العامة لعل الله سبحانه وتعالى يتقبلها خالصة وتكون يعني فيها منفعة للجميع آه، خلينا نبدأ إن شاء الله هنتكلم على الموارد الموارد طبعا مهمة جدا آه، في ال PMP او في اي مجال حضرتك تشتغل فيه الموارد لو هتطبخ طبخه معينه بتبقى عارف انت المقادير اللي انت هتستخدمها ونسبه كل مقدار قد ايه عشان تخرج بص فكل مقدار من من اللي انت هتستخدمه ده يعتبر موارد تمام الفلوس اللي هتشتري بيها الخضار اللحمه الرز ونسبه كل واحد وازاي how to cook them together ازاي تعملهم مع بعض في بروسيس سواء كان PMI process او اي other process بحيث تطلع good result حتى تطلع نتيجه محترمه فالموارد ببساطه هي ما تحتاجه حق لإتمام الأعمال إتمام أي activities طبعا هم بيعتبروا حاليا ال time ك resource ال money فلوس ك resource الحاجات المهمه في ال Primavera اللي احنا بنستخدمها او ال Microsoft Project هي الاكوبمنت الاكوبمنت اللي هي المعدات وتسمى في ال Primavera اللي هي non-labor non-labor يعني حضرتك ممكن تضيف اي معده زي او حفار او ما الى ذلك هتلاقيها في البريمافيرا نان ليبر البرسونيل او ال staffing او الاشخاص او هيئه التنظيم للشركه بيسمى labor labor يعني بس مش كويس طيب خلينا نشوف كده تاني معلش طبعا آه، اخونا احمد آه، اخونا زكريا هذا الفيسبوك نشوف هذا تاني خلينا ندرك مرة ثانية أوديو أود أود خلينا نعمل ده delete how to delete this one yes طيب بسم الله الرحمن الرحيم أتمنى يكون كده واضح آه آه طبعا عشان احنا شغالين على فيسبوك خلينا أشوف أوقف الصوت تاني هنظبط إن شاء الله دلوقتي خلينا أجرب <clears throat> تاني هينظبط الصوت دلوقتي ان شاء الله تمام كده طيب الحمد لله ان شاء الله هيظبط وطبعا الفيسبوك الصوت فيه بي يعني بيروح وبيجي <clears throat> ولكن احنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يعني ان الصوت يبقى اوضح طيب بسم الله الرحمن الرحيم طيب خلينا نبدا دلوقتي نتكلم قلنا على الموارد <clears throat> قلنا الموارد دي مهمة جدا آه، الموارد مهمة جدا طيب قلنا طبعا الحاجات المهمة اللي هركز عليها اللي هي ال equipment المعدات المعدات اللي هي طبعا اسمها نان ليبر والبيرسونيل او الاشخاص او الهيكل التنظيمي او العمال هي اللي بتسمى ليبر ان في 6 والماتيريال هي ال material. <clears throat> ايه المو... ليه الموارد مهمه جدا يا جماعه طبعا الموارد مهمه جدا تو تراك بروجريس اون ورك يعني انت لو شغال على آه، المهندس عماد حاطط صوره رحمه الله عليه الدكتور محمد مرسي استاذ عماد زيدان اهلا بك استاذ عماد آه، فقلنا ان الموارد طبعا بتفيدك آه، في حسابات البروجريس وايفالويت اكستنشن اوف تايم لو عندك disruption claims يعني لو انت عندك جبت معدات للمشروع وال client طبعا ما اعطاكش مثلا زي land acquisition مثلا ارض ان انت تبدا تشتغل عليها والمعدات فضلت واقفه عندك idle يعني ما بتشتغلش تبدا تحسب تكلفه المعدات والايجارات و your profit وتبدا تعمل claim من ال client على الموارد ايضا بتفيدنا الموارد في حسابات ال delay وزي ما قلنا كده ال delay analysis وال interruption claims وده موضوع متقدم جدا ان شاء الله هنتكلم فيه يعني لما نخلص الكورس دوت اللي هي ال extension of time او ال delay analysis وازاي الموارد اللي بتستخدمها وايه الطرق اللي بتستخدمها في الديلي اناليسيس طيب ال resources طبعا الليبر حطيت لك صوره واحد جميل اهوت لابس طاقيه وماسك كوريك في ايديه فده الليبر عشان ما تنساهوش فال labor آه، هي آه، البني ادمين الاشخاص اخونا عمرو عبد الله آه، ده اسمه ال labor. تمام عشان ما تنساش اما تيجي تحط الموارد على البريمافيرا او اي مكان ان staffing الاشخاص الموجوده في المشروع هم دول ال labor. اه اخونا عمر طبعا بيتكلم على موضوع الامطار الموجوده في امريكا خصوصا في ولايات زي تكساس والحاجات دي طبعا كل عقد اخو عمر له له حساباته يعني اذا كان العقد مكتوب فيه طبعا الكلام ده بعد كده في التفصيل اذا كان مكتوب فيه ان انت بتحسب ال delay analysis based على ال actual دايز ذات يو ار نوت ايبل تو دو ورك انت مش قادر تعمل العمل بسبب الطقس فانت بتبدا تحسب الكلام ده وتضيفه يا اما تضيفه ك non-working days على ال calendars او تضيف activity وسميه non-working days عشان يبقى visible وتحسب عليه الكليمز فده يا اخ العزيز عمر ان شاء الله هنتكلم فيه آه، بالتفصيل طيب ال non-labor اللي هي ال resources زي زي الحفار الجميل اللي قدامك ده ده ده اسمه non-labors لما تيجي تضيف اي معدات على برنامج البريمافيرا ده اسمه non-labor آه، الماتيريال زي ما انت شايف كده حضرتك هنا آه، ال material اللي هي زي الاسمنت اي material بتشتريها للمشروع بتسمى material زي ما موجوده عند حضرتك تمام طيب خلينا نبص كده على البين بوك آه، BOK. اخونا اسلام هيقول لنا صفحه رقم كام دلوقتي تمام كام الصفحه دي يا مهندس اسلام انت طبعا ايه استاذنا حافظ آه خلينا نفتح هذا البيم بوك جايد اوكي فطبعا المحاضره اللي فاتت آه، احنا بنحب دايما ان احنا ناخد من آه، من ال PMBOK آه، بعض الحاجات ونطبق على البريمافيرا عشان اخواننا اللي بيدرسوا بي ام بي ما يقولكش ده كله كلام نظري وملوش معنى وكلام من ده فبنحاول يبقى دايما ان احنا بنشرح حاجه نطبقها وعشان اخواننا ما ينسوش ويحس فعلا ان شهاده ال PMP هي شهاده مهمه ولكن طبعا الخبره مطلوبه آه، صفحه 96 جزاك الله كل خيرا اخي سامي طيب المحاضره الاولى والثانيه احنا اتكلمنا فيها ازاي انت بتعمل schedules ازاي بتعمل schedule management plan والخطوات الموجوده اشكرك يا اسلام الخطوات اللي هي من اول 6.1 لحد ما بتعمل آه، الديفولوب سكادول طبعا لسه ما اتكلمناش على 6.6 اللي هي schedule control وهتبقى في المراحل ال update فاحنا اتكلمنا المره فاتت على انك تعمل برنامج زمني انك تعمل هيكل تنظيمي آه انك تعمل WBS تعمل create activity تنشئ ال taskات الموجوده في المشروع وتعمل لها sequence آه وبعدين بتعمل بعد كده آه بتحط ال estimate activity durations بتبقى يا اما انت عندك آه، معدلات موجوده في الشركه بتستعملها وباتفاق مع مدير المشروع وبتحط ال durations وبتعمل لها حسابات لل resources او انت بتحط ال duration based على ال resources الموجوده يعني لو عندك 1000 متر كيوبك اكسكافيشنز 1000 متر حفر وعندك حفار واحد بيعمل 100 متر every day فانت تقسم ال 1000 على ال 100 يبقى انت محتاج 10 ايام من هذه المعده تشتغل على هذا النشاط وانت محتاج من ال task ده تبقى ال original duration بتاعته كام؟ 10 ايام طبعا يا جماعه في حاجه مهمه جدا موضوع ال original duration. مفيش حاجه اسمها حضرتك تغير ال original duration فتيجي تعمل update. ال original duration non-touchable don't touch at all لما تخلص وتعمل baseline غير مسموح لك ان انت تغير ال original duration ده كده اسمه لعب في ال schedule ولو عندك اي consultant هيروح عامل عامل لك ايه رفض لل schedule طيب آه النهارده احنا هنتكلم على ال project resource management اللي هي chapter 9 هنا زي ما انت او ال knowledge area number 9 زي ما انت شايف كده بيقول لك هنا ايه 9.1 اللي هي plan resource management اخي سامي آه وبعدين estimate activity resource ده في مرحله ايه آه، مرحله ال planning اخونا آه، اسلام خبير PMP طيب عندك هنا الحاجات اللي هي في ال executing مرحله التنفيذ بتلاقي ال acquire resource ان انت تجيب ال resources develop team manage team وبعدين عندك مرحله ال cost ال control resource ده في ال monitoring and controlling طبعا انتوا عارفين ان البيم آه، بوك بتقسم هنروح الصفحه دي تاني صفحه رقم 96 تقريبا اوكي خلينا نجيبها تاني هنا آه، صفحه رقم 25 106 والله نسيت الصفحة هذه خلينا نجيبها هنا من السكيديو اعتقد كان الصفحة رقم تسعين اخونا اسلام صفحه رقم كام شا... اسلام تاني رقم 90 في ال6 اديشن خلينا نجيبها تاني هنا طيب خلينا <clears throat> نحاول نجيب الصفحه دي تاني اللي هي بتتكلم على اللي هي بت summarize كل ال knowledge area الموجوده في المشروع خلينا اجيبها تاني هي بين السمري اوكي طيب بتتكلم عن الموارد يعني لازم انت حضرتك تعمل ال resources الموجوده في ال تعمل resource management plan اي مشروع ما فيش فيه resource management plan طبعا بتبقى مشكله ان انت حضرتك ما عندكش حاجه تخطط بها المشروع انا بحاول اجيب الصفحه تاني ضاعت مني 25 25 اوكي اه شكرا جزيلا يا اخي شكرا انا كنت تايه <laughs> طيب انا من ساعه ال fifth editions اللي هي رقم خمسه او رقم اربعه ما فتحش الايه طيب تمام شكرا جزيلا فانت حضرتك في اي مشروع لازم الشركه بتعمل resource management plan ان انت تقول والله ان انا عندي الموارد المتاحه على المشروع كم حفار يعني بالنسبه للايكوبمنت بالنسبه للبني ادمين بالنسبه لل material وهستخدم كم subcontractors وايه الحاجات اللي هستخدمها ذاتي وايه الحاجات اللي انا هعمل لها hiring من خارج الشركه تمام كل ده بيبقى في مرحله ال planning وبتعمل estimate لل activity resources based على ال duration زي ما انت قلت نشاط مثلا حفر هتحدد له 10 ايام فانت حضرتك محتاج له كم وعده ان انت تشتغل على هذا النشاط وبعدين لما انت بتحدد الكلام ده كله في مرحله ال planning بتبدا تعمل acquiring لل resources تبدا ت... <clears throat> يا اما <clears throat> كانت عندك ذاتي في الشركه او حضرتك بتجيب subcontractors يشتغلوا معاك وطبعا في نفس الوقت بتعمل ديفولب يور تيم ومانج يور تيم ان انت بتجهز team والله المشروع ده مثلا عباره عن مشروع طرق بتقسم الى 10 قطاعات كل قطاع هيبقى فيه group كل group عباره عن مهندس موقع ومشرف وعماله ومعاهم اربع grader ات وخمس excavators ومعاهم بلدوزرات وحفارات ومعاهم سكشن معين فيه ال material اللي يحتاجوها سواء كان من اعمال اتربه واعمال ال sub-base وما الى ذلك تمام وبتعد تبدا تعمل managing ل your team طيب احنا كده بس يعني اتكلمنا بسرعه طبعا اخواننا اللي عايزين الكلام ده in details ال PMP يلجأوا لل PMP او الاخوان اللي بيشرحوا ال PMP لكن احنا بنحاول نربط الاثنين مع بعض وتبقى ايه الموضوع يعني اسهل طيب خلينا نروح على ال Primavera P6 خلينا نفتح هنا ال Primavera وما شاء الله المره الجايه هنحاول نظبط الصوت عن كده اعذرونا انا مش عارف الفيسبوك بيعاندنا ليه ولكن على الله التسهيل طيب وفي lagging طبعا حوالي 20 ثانية ما بين اللي عندي واللي عندكم طيب حضرتك طبعا بتفتح ال Primavera زي ما احنا فاتحين كده وقلنا ده نموذج لمشروع لو انت عملت رحت هنا على ال layout وعملت collapse all بيعمل summarize للمشروع لو عايز تفتح السهم ده بحيث تشوف ال WBS بيبين لك ال WBS عايز تفتح more detail وتشوف ايه ال activity اللي under each WBS تقدر ان حضرتك تعمل الكلام ده تمام وده كلامنا شرحناه في المحاضرات اللي فاتت اللي فاتوا اي محاضره هيلاقيها موجوده في ال topics على ال groups أو يلاقيها عندنا على القناة وكله يعني في أي مكان الهدف أن توصل لك المعلومة سهلة وتكون مجانا في أي مكان طيب فلو شفت أنت الراجل الجميل ده اللي على الشمال اللي هو تحت اللي أنا معلم عليه ده اسمه resources ده اسمه ريسورسز الراجل اللي على شمالك ده اللي جنب ال WBS لو ضغطت عليه كده هتلاقي اسمه resource تمام وممكن حضرتك تروح هنا في ال display وتعمل فلتر تقول والله ان انا عاوز اشوف all اي انت عايز تشوف اي resources all active resources تبين لك كل حاجه وتعمل collapse all او لو عايز تشوف filter current project resources عايز اشوف بس ال resources الموجوده على المشروع تمام وزي ما شفت حضرتك كده مثلا موجود حاجه اسمها operators operators موجود الريسورس تايب ايه labor تمام فقلنا ده ان هو الاشخاص ان هو الهيكل التنظيمي ان هو الشركه ال staffing plan ان ده اي اشخاص هتضيفها بتبقى اسمها labor طيب فين المعدات يا جماعه المعدات خلينا نعمل آه نعمل فلتر على كل الاكت كل ال resources ونعمل آه collapse all عندك حاجه مثلا زي ال excavator اهي تمام ده معده آه، آه، الاي دي بتاعها او اسمه excavators ال name اسمه excavators هنا resource type non labor non labors وطبعا ال default اللي هي 8 hour per day انا ما بغيرهاش ما بغيرش ال default يبقى احنا شفنا آه، نموذج للل labor اللي هو ال staffing plan وشفنا نموذج للمعدات اللي هو ال excavators تمام وكمان عايزين نشوف حاجه لل materials ادي الماتيريال اهيت موجوده عند حضرتك اسمها material وممكن تحطها بال cubic yard. يعني انت ممكن تغير الـ الـ الوحده بتاعه ال material مثلا تقول والله هي بالطن آه، هي بال cubic yard what يعني انت حسب الدوله اللي انت فيها هنا في امريكا بيقول لك دايما بال cubic yard انت في ال Middle East بال cubic meters بالمتر المكعب هنا بتطن الحديد عندك بتطن هناك فانت حسب الدوله اللي انت فيها ممكن تجو من ال administration log log in وتضيف كل ال units الموجوده عندك طبعا قبل ما تبدا اي مشروع بتكون انت داخل ضايف كل ال units وعندك جاهزه طيب لو حضرتك عايز تضيف اي resource ده اسمه resource pool يعني حمام السباحه بتاع ال resources شايف انت على اليمين احنا قلنا دايما علامه الزائد اللي على اليمين في اقصى اليمين هذه هي دي دايما الاضافه بقول add وممكن اسمي ال resource مثلا هنا ID اسميه R او اسميه مثلا BM تمام BM بي واقول والله ريسورس نيمز خلينا اسميه BMBY تمام واقول له نكست انت عايزه حضرتك labor ولا non labor ولا material والله انا عايزه labor تمام طيب ال price per unit ما فضلش طبعا اعملها وانا بضيف الكلام ده ولكن اي كان ادت يعني can اقول والله ان الساعه مثلا ب 10 دولار الساعه ب 10 دولار خلينا نضيف الساعه هنا طبعا احنا في امريكا غير الميدل ايست فخلينا نحط 10 دولار لان هنا ال minimum wages في امريكا تقريبا من 8.5 دولار في الساعه للعمال يعني وبقول بعد كده next طيب عايز تحط ال office phone لو عايز تحط رقم التليفون بتاعه وال email address عشان حتى بعد كده في ال advanced level بتاع البرمافيرا تبعت له ويبقى فيه communications you can do that next ويقول لك لو عايز تضيف roles ان النشاط ده تحت منه الرولز دي الحاجات المهمه جدا يعني لو عايز عندك شده معدنيه gantries آه، اي حاجه من الحاجات اللي بيستخدموها في الكباري اللي هي ال slip form او الجنت اللي بيستخدموها في في عمل البوكس girders بتاعت الكباري في حاجات معينه بتبقى مهمه جدا ممكن تضيفها ك roles. بقول له next ولو عايز تختار ال calendar آه، ممكن تختارها بعد كده وهتضيفه ال calendar name بتاعته next و auto compute actuals واقول له finish فانا هنا ضفت ريسورس آه، آه، سميته ال BMBY تمام وضفت عليه هنا آه، سميته labor طبعا ممكن تغير من هنا لو انت عايز تغيره من هنا ممكن تغيره labor او non labor او material وطبعا دي حاجات خاصه باليونس طبعا ال labor وال non labor بيحسبها البريمافيرا بال man hours يعني بعدد الساعات فعشان كده مش هتلاقي الجزئيه اللي انت حضرتك تختار تختار منها زي ما بتختار كده في ال material تقول والله انا عايزها بالطن عايزها بايه بكذا عايزها بكذا طيب يبقى احنا لاضافه الموارد على البرنامج البريمافيرا في ال database بتشوف على الشمال اللي هي resource pool ديت وبعدين حضرتك بتروح من علامه الزائد هنا وان انت تضيف كل الموارد اللي انت عايزها سواء كان labor او non labors وعايز تضيف ال details هل هل له ID عايز تضيف الايميل ادرس عايز تضيف ال title بتاعه مسماه الوظيفي عاوز تضيف ال office phone number تمام can do ذات وممكن تروح من ال display تقول له collapse all طبعا انت عشان انت ما انتش عامل filter all activity تقول له all active resources واقول له هنا هو collapse all وممكن اشوف الموارد اللي عندي طب هل ممكن اروح مثلا شايف انت العلامه دي اسمها group and sort اروح customize واقول له انا عايز احدد بالريسورس تايب اهو اتمنى يكون الصوت واضح يا جماعه ابلاي واقول له هنا آه، كولابز اون شايف انت الشاشه اهيت عملت انا grouping and sorting ال function دي مهمه جدا في البريمافيرا ان انت تقدر تعمل grouping and sorting يعني تعيد آه، تنظيم شكل الموارد او اي حاجه عن طريق ال type. فانت بيبان عندك resource type هوت labor او material او non labor اللي هم الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عليهم في البريمافيرا اللي هم الموارد سواء كان العمالة والمعدات والمواد تقدر تفتح أي بلاس من دي وتشوف تحت منها ال resources الموجودة تمام أي سؤال يا جماعة آه الصوت واضح أنا أسمع كده الصوت لو واضح طيب طيب خلينا نكمل طيب احنا كده رحنا من العلامه اللي على الشمال اللي هي resources واضفنا الريسورسز الموجوده الموارد الموجوده طيب لو انت شغال في مشروع وهم عايزين اخواننا الافاضل قال لك ان انا عاوز تحدد لي resource code resource code يعني هو محتاج يعمل classifications مهندس اسلام للموارد وطبعا حضرتك بتدرس الكلام ده في ال PMP على آه، آه، مثلا انا عايز مثلا بال department والله انا اقول مثلا عايز اعمل classification contractor عندي contractor اي اند بي and سي عاوز اعرف بال department ال resources ده هيبقى في انهي department هل هو شغال في ال IT department هل هو شغال في ال sales شغال في ال construction legals القانوني facilities engineering constructions او شغال في آه، انهي location في انهي كيلو او في انهي دوله في البرازيل في مصر في اي مكان طيب <coughs> هل ممكن اضيف more yes لو انت بصيت على علامه الزائد ديت ممكن حضرتك تضيف وتقول والله ده ابو ظبي المهندس هشام مهندس اسلام ابو ظبي وتكتب ابو ظبي كلمه صعبه قوي اصلا انك تكتبها ابو D H A B I I اي ثينك اي روت ات رايت وتضيفها طب انت لو عايز تروح هنا على وتضيف more اكواد الاكواد الموجوده عندي هنا ديبارتمنت كونتراكتورز اديوكيشنز كلاسيفيكيشن بلانت ممكن اروح واضيف classification ثانيه واسميها مثلا وليكن امبورتنت يعني الحاجات المهمه اللي انا عايز امبور او ار تي ان تي اوكي واحط الكلام ده اه تقدر بعد كده ترجع لل classification اللي عندك وتشوف يبقى احنا لحد دلوقتي قلنا ان انت بتروح على ال resources الموجوده في البريمافيرا بتضيف ال resource وبتروح هنا من ال enterprise وتضيف ال resource codes وتحدد الكلام ده طبعا الكلام ده هيفيدنا في حسابات التكلفه وال cost estimations والحاجات اللي هنحك... ان شاء الله هنحاول ان احنا نتكلم فيها بعد كده باذن الله. طيب اخواننا اللي شغالين في ال cost طبعا كان في زميل بيقول آه، آه، هل البريمافيرا بتعمل عليها cost control؟ yes ممكن تعمل عليها cost control ولكن كل شركه من الشركات الموجوده في ال market لو انت حضرتك شغال في اي شركه بتلاقي عندهم system خاص بال cost control او softwares شغالين عليها زي ال ERP او اي انواع ال softwares لكن البريمافيرا you can do cost control on احنا وان شاء الله هنشرح الكلام ده بالتفصيل. طيب بعد ما حكينا عن ال resources حكينا عن ال resources code من انتربرايز طب في حاجه مهمه جدا عشان قبل ما نخش على التفاصيل الكوست اكونت طيب هل ان انا ممكن اضيف الكوست اكونت على البريمافيرا yes طبعا كل شركه عندها كوستنج سيستم وكوستنج اكونت سيستم وهتلاقي ده موجود مع اخواننا المحاسبين وبتوع التكاليف ولو عايز تربط البريمافيرا بمصدر تكاليف الشركه وتطلع ال cost report من البريمافيرا وتربط الكلام ده بالشركه يكون حاجه advanced طبعا يو ار مور ذان ويلكم الكوست كودز طبعا هتلاقي ده مع المحاسبين ممكن تقول للشركه اللي عندك لو سمحت اديني ال cost account system اللي عندك وتبدا تضيف والله انا عايز اضيف ال earth work وادوه مثلا زي cost ID A واسميه هنا الكوست اكونت نيم كذا واعمل له اي descriptions اضيف له اي تفاصيل واضيف والله انا عايز ايرث ورك عايز concrete عايز فينيشنج عايز HVAC عاوز overhead اي كان مثلا add here واسميها A 2 واسميها overhead تمام اللي احنا بنضيف فيها الحاجات الخاصه واضيف ال overhead وما الى ذلك تمام يبقى انت كده ممكن ولو انت شغال على CSI coding او اي system في الميدل ايست بالنسبه لل CSI او اي specification شغال عليها ممكن تروح تضيف كل ال cost account system وال activity codes تضيفها على برنامج البريمافيرا وهتنفعك بعد كده لما تيجي تعمل assign لل resources يعني تربط ال resources بال activities انك تبدا تتابع مراكز التكلفه وتطلع cost report وتطلع الارند فاليو على كل مركز تكلفه وتشوف ان انت ahead اور بيهايند سكيول وان شاء الله ان الفاليو هنشرحها ايضا في المراحل المتقدمه طيب آه، لو في اي سؤال يا جماعه او الصوت مش واضح او اي حاجه آه، ال production rate آه، اخونا عمر طبعا في شركات كتير عندها production rate موجوده في ال market. في كتاب ممكن انا اشيره مع حضرتك او ن share ه على ال groups. ولكن طبعا يفضل انا بفضل عموما إن ان آه، برجع للشركه واشوف نماذج المشاريع اللي قبل كده بيسموها ال lesson learned لو انت شفت في ال PMP اخر حاجه ال lesson learned ان انت بعد ما تخلص المشروع وبتعمل closing out بيبقى عندك lesson learned بتعرف منه معدلات التنفيذ ايه ال risk اللي كانت موجوده في المشروع ايه التفاصيل ايه المشاكل اللي انت آه، واجهتك في المشروع ده وازاي حلتها وايه المعدلات اللي استخدمتها كم حفار كم grader وما الى ذلك وبتنفعني بعد كده استخدمها ك database للمشاريع اللي قبل كده اللي بعد كده فكل شركه عندها database للمعدلات لو هي مش موجوده حضرتك ممكن تعمل لها estimation او تضيفها في معدلات موجوده في كتب كتير موجوده بالنسبه لمعدلات التنفيذ ان شاء الله هبعت لحضرتك آه، بعض الكتب ان شاء الله الموجوده في معدلات التنفيذ اي سؤال اخر يا جماعه طيب خلينا historical information yes yes مهندس آه، آه، اسلام شكرا جزيلا يا هيستوريكال انفورميشن او ال lesson learned اللي انت بتحط فيها كل المعلومات بتاعت المشروع وتتعلم منها المفروض ان احنا نتعلم من اخطائنا ونتعلم من المشاريع اللي نفذناها قبل كده بحيث ما تكررش نفس الاخطاء آه، وتقدر ان انت تستفيد بها ان شاء الله في المشاريع المستقبليه خلى عندك امل وان انت ربنا يعني اعطاك واحسن كما احسن الله اليك ان انت ربنا يعني كرمنا بني ادم فاحسن مخلوق واحسن عقل يقدر ان هو يبدع ويطور في نفسه من مشروع لاخر ويطور في في في حياته. طيب بعد ما كلمنا على آه، اشكرك يا عمر كلمنا على ال cost account وكلمنا ازاي بتضيف ال resources بنروح لل activity tabs هنا وببدا اعمل ايه تاني اقف على اي آه نشاط وبروح طبعا لحاجه هنا هو طبعا بتلاقي تحت ال activity details فيها الجنرال الحاجات الرئيسيه وفيها ال status اللي هي تحط فيها ال status updates وده ان شاء الله نعملها في المحاضرات اللي ايه المقبله والخانه بتاعه ال resources انا عايز اروح على ديزاين بيلد بيلدنج اديشنز واقول assign resource وعايز اضيف مثلا PMP واحد هناك كيمبا هو تخلينا نضيف ال PMP بتاعنا اللي احنا ضفناه نضيف ال PMP وهو labors تمام وعايز اقول له ال budget unit طبعا هنتكلم المحاضرات عن ال unit مش هنتكلم عن ال cost اللي في محاضرات ال cost ولو والله ان انا ال PMP اللي اخر resource ده هيشتغل كام ساعه ده drafting man هو راجل شغال drafting او بيعمل design هيشتغل 120 ساعه تمام وهحطه على الكوست اكونت هحطه بتاع ال overhead لو انا عايز مثلا خلينا for example overhead تمام يبقى احنا كده ضفنا ال resource على هذا النشاط حطينا له ال budget unit وحطينا له كمان هيشتغل على انهي كوست اكونت ولو انت عاوز في اي وقت تعمل right click customize وقول مثلا والله ان انا عايز اضيف الريسورس إيه، كود واخد بالك ممكن تضيف ال resource code مثلا زي ال classifications خلينا نضيف هنا تمام وتحط ليه ال resource ده طبعا هي عايزه ترجع تتعمل له من هناك مش سامح لي ان انا اعملها آآ آه، آآ آه، تضيف له اي اكواد تمام انت ممكن تعمل الكلام ده طيب يعني ماسك التليفون فالكلام ده بتروحه ان انت من من, من قائمه ال resource وتحدد الحاجات ديت ومش سامح هنا طبعا في القائمه دي لان بضيف بس الموارد ان انا اعمل assign لكل resource على انهي classifications ولكن ممكن ارجع تاني على الموارد هنا واقدر ان انا احدد ال coding resource code ال details بتاعت النشاط ده ال units ال roles ال notes لو عايز اكتب اي notes اكتب اي حاجه عاوز ترجع هنا على ال roles تضيف اي roles ال roles طبعا قلناها اللي هي اهم انشطه موجود اهم موارد موجوده في المشروع اليونس عايز تغير في اليونس عايز تغير في السعر بدا يبقى 20 دولار للساعه 20 دولار للساعه اهوت تمام طبعا ال default ال maximum unit ما بلعبش فيها ولو عايز تغير لو النشاط ده له اسعار مختلفه انت عندك في حاجه طبعا inflation rate والاسعار لو انت عايز تجيب سباك في الشتاء غير ما تجيب سباك في الصيف هتلاقي سعره في الصيف غالي وهتلاقي سعره في الشتاء رخيص لان طبعا حسب ال demand حسب الموجود في ال market. اه ممكن اقول والله ال resource ده من 1 January الى حد 22 June سعره 20 دولار بعد من 22 دولار فما فوق خليه مثلا ب 25 دولار تمام حاجه السوق فانت لما بتيجي تشتري موارد من السوق طبعا بتلاقيها في كل وقت لها سعر مختلف based على تغيرات وعلى ضريبه المبيعات وعلى هل هي بتبقى موجوده داخل البلد او مستورده من بره وعلى ال demand الموجود في المشروع تمام فتقدر ان انت تحدد سعر لكل نشاط لكل مورد في فترات محدده من فترات المشروع طيب خلينا ايه نكمل طيب بعد ما حطيتها كنت في الاكتيفيتي تابس وضفت الموارد هنا آآ آه، آآ آه، اللي هو ال PMP طيب عايز اروح مثلا على حاجه زي review مثلا design واقول له assign resource واضيف له اي design اي حاجه آه، مثلا هنا خلينا نضيف اي management نضيف PMP manager project manager ونضيف له مثلا 120 آه، ساعه تمام ونقول له نحطه على الكوست اكونت بتاع ال overhead تمام طيب كل ده بينفع لحضرتك ان انت لما بتيجي بتضيف يعني احنا بنعمل ايه بنضيف موارد بنحط يونس طبعا اليونس طبعا انت عندك cost estimation او عندك الاستيميشن آه، بتاع المشروع محدده لكل نشاط وعند Excel موجود طبعا الكلام ده كله جاهز قبل ما تشتغل على ال Primavera كل نشاط ايه الموارد المطلوبه له عدد المعدات المطلوبه عدد الاخوان الافاضل المهندسين وما الى ذلك وقد ايه والموارد قد ايه كم units كم قد ايه المده بتاعتهم وعدد الساعات والتكلفه بتاع كل واحده موجوده في ال cost estimation او موجوده في ال tendering بتاعه اي مشروع لو في يعني معظم المشاريع فيها ال tendering موجود فيها كل التفاصيل وببدا استخدمها وك guidelines لما ابقى احط الكلام ده على برنامج البرمجة تمام طيب يبقى احنا كده عرفنا <clears throat> ازاي ان انا اقدر اضيف الموارد بانواعها سواء كانت ليبر آه، آه، او non-labors او materials وتقدر حضرتك كمان تحط ال units بتاعتها وتقدر كمان ان انت تروح على ال resources هنا وتحط اي اي تفاصيل الاسعار بتاعتها كام وكلام من ده وعايز تحط مثلا هنا عايز لو حبيت تغير تغير ولكن عايز آه، تحطه على انهي calendar بيشتغل انهي calendar خمس ايام ست ايام سبعة ايام ال currency العمله الموجوده هل هو labor او non-labor او material تمام ويفضل دايما ال auto compute actuals وال calculate cost from units انا بفضل اخليهم دايما check in لان البرنامج دايما هو يحسب الكلام ده اوتوماتيكلي لو انت حطيت ال units 120 unit و10 دولار سعر الاورز او سعر اليونت البرنامج اوتوماتيكلي راح يحسب لك آه، ال cost او ال budgeted cost تمام ف هي ديت ال resource pool انت تقدر تضيف منها التفاصيل آه، ال activity بتعمل منها الساين الساين يعني اربط النشاط ده بال resources تمام وتقدر ان انت تضيف ال cost code او ال cost account او ال resource code اللي عندك بحيث ان انت حضرتك آه، تقدر آه، تتابع الكلام ده طيب انا لو عايز اعمل group and sort مثلا حاجات مثلا group and sort واقول مثلا بالكوست اكونت الكوست اكونت عشان يبقى احنا كده ايه كوست اكونت اهوت واقول له apply تمام كده البرنامج عمل لك filtering او جروبنج اند سورتنج بالكوست اكونت وتقدر تفتح كل كوست اكونت وتشوف ايه ال activity الموجوده في داخله واعمل right click طبعا right click عشان اضيف columns واحط هنا كولمز واروح على ال units انا وانا عايز اضيف ال actual آه خلينا نضيف مثلا ال actual units actual labor units واحط البادجت ليبر يونتس واحط ال remaining units واي حاجه حضرتك عاوز تحطها وبادجت نون ليبر يونتس ابلاي طيب بيبان لسعادتك زي ما انت شايف كده اهوت آه، آه، اي كوست اكونت وتحت منه الانشطه الموجوده وبدايات ونهايات كل cost account وعليه كام ليبر آه, يونت يعني كام آه, عماله وعليه كمان budget budget هذا الاكشوال وهذا ال budget يعني هنا بيقول لك ان ال budget labor unit هذا ال cost account مطلوب له تنفيذه 2774 man hours منهم actual الى الان 1086 وال remaining قد كده وال budget ال non-labor فيش non-labor هنا موجوده على النشاط تمام وكمان في بقى الحاجات الثانيه اللي انت عايز تضيف ال baseline وتضيف الفاريانسز فاحنا النهارده مركزين على ال resources وعلى ال unit. طيب يبقى احنا كده من group and sort اقدر ان انا اعمل grouping and sorting لل activities او للبرنامج الزمني بالكوست اكاونت طيب هل ممكن اروح اقدر اعمل بريسورس هنشوف كده نعمل بريسورس كود طبعا انت ممكن تعمل بريسورس اي دي لو انت عايز apply يبان لك ال resource IDs الموجود معاك الكتريكال ميكانيكال اهوت تفتح كل واحده من ديت هتشوف ال activity اللي هي موجوده تحتها يبقى انت ال Primavera ده برنامج برنامج رهيب يعني تقدر ان انت تعمل بيه كل حاجه تقدر تعمل بيه كل شيء طيب خلينا نشوف هنا مثلا لو عايز تعمل كمان هنا ال resource resources apply كتب لك اسم ال resources اهيت هل هو عنده هنا resource code اعتقد موجوده resource code والله اعلم ريسورس اي دي ريسورس اوكي طيب هذه موجوده مثلا سورس اي دي ريمينج ديوريشن سورس ريتنج لو انت عايز تعمل rating فانت من, من ال group and sort ودي حاجه مهمه جدا تقدر حضرتك آه، تعمل filtering grouping and sorting by different ways باي طريقه تمام خلينا نروح تاني على cost account C او اهوت او cost account مع ال ID بحيث يبان ال ID موجود طيب دي بتفيدنا بايه لو احنا هنشتغل ابنت فاليو ان شاء الله ونحط ال units وعندنا ال prices وبنعمل update ممكن ان انا احط كل ال columns هنا واطلع كل ال key performance indices اطلعها هنا على الشاشه وممكن اعمل لها export Excel يعني انت اي حاجه هنا في المبيو ممكن تعمل highlight كده و control C وتروح Excel و control V ممكن انت تعمل تطلع الكلام ده في Excel sheet وتعطيه ل ال accounting department in your company تمام وتقول له والله هذا ال cost account ولا تواريخ البدايه والنهايه وعدد ال units الموجوده وما تم استهلاكه من units وما وريميننج يونتس وكمان هنحط مثلا عايز تحط ال SPI اللي هي key performance indexes هنشرحها ان شاء الله بعد كده بنحط إيه، الموارد وال updates وهو يبدا يحط الكلام ده في هيز اكونتنج سيستم او في ملفات الشركه او ال cost report تمام طبعا ال Primavera فيها many default بالنسبه لل cost report ولكن انت ممكن to create whatever you want خلينا نرجع تاني مثلا نعملها هنا بال WBS نشوف ال WBS بتاع البرنامج ونعمل group and sort طيب خلينا نشوف هنا لو في اي سؤال اعتقد المحاضره كده يعني احنا اتكلمنا كده بسرعه على الحاجات الرئيسية في الموارد إن شاء الله هنكمل كمان المحاضرة الجاية ونحدد موعدها مع أخونا العزيز مهندس إسلام آه، لكن آه، عايزين نعرف لو في اي اسئله بسم الله الرحمن الرحيم نشوف الاسئله آه، في اي اسئله مهندس اسلام اخونا ضياء اي حد عنده اسئله على اضافه الموارد او ان انت تعمل اساين للموارد او ان انت تعمل cost account او انك تعمل grouping and sorting ب different ways او تعمل copy and paste من الـ من ال resources او من الكوست اكونت على الاكسل فلو في اي حد عنده سؤال يتفضل مشكورا آه، ما كانش انا حابب يعني استاذنكم واخوانا آه، طبعا علاء عمرو هتلاقي المحاضره موجوده هنا على ال group وهتلاقوها موجوده على القناه المحاضره بتاعت اليوم كان على اضافه الموارد تحديد الريسورس ايديز اضافه الكوست اكونت تمام وتعريف يعني ايه الموارد على البرمافيرا اتمنى ان شاء الله ان تكون المحاضره يعني عجبتكم وتكون سهله وبسيطه آه، ونشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه وشكرا جزيلا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته خالص تحياتي معكم اخوكم علي الهنداوي والسلام عليكم ورحمه الله